em equipe extremo. É Quer é um desempenho firme. Ah, internet, é meu jovem. Estamos perdendo essa luta. Level up. Level up, level up. Tomamos a vantagem. negativo. Nossa, 4x1. Acha não, a tá, mãe desse jogo que nem tem campo. Olha, é morto. Encontrando-se caminho. É, bazuncada. Ai, cacete. cara, não vi o cara. Como assim? O que acabou de morrer? Ah, meu kill. Ah, velho, presta atenção, velho. Porra, é essa. Ai. Versátil orbital aliado no ar. assim? Cacete. ponte a caminho. Inimigos destruíram seu rancho. Sentinela pronta para despacho. Unidade caminho é aliada na sua AO.

Versátil orbital aliado no ar. Avante aliado a caminho. Morreu o capô pra arma. É isso, internet, pô. Tipo. pegou eu no susto. Ah, como assim, velho? Como assim? Avante a caminho. Nossa, que vergonha. Acertei nenhum tiro. Matei! <laughs> recorte, vai segurando. O moleque é liso. Você é louco, hein, cachorreira? Que lixo da porra, viu, bicho? Não reclama do meu rosto, não é? Olha isso, olha isso! Não reclama do meu rosto. Tem padaria aí, ô! É, padaria. Tá, tá, tá bugado isso aqui, mano. Ah, tá ruim pra porra.